good morning to all of you last day हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी शेयर के ऊपर किसी तरह की कॉल इन एरियर रहती है तो उसके ऊपर लिक्विडेटर को रेमोलेशन किस तरीके से दिया जाएगा आज हम डिस्कस करते हैं call in advance and call in arrear अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में दोनों चीज़ें दे रखी हूँ कॉल इन एडवांस भी हो और कॉल इन एरियर भी हो तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कॉल इन एरियर भी हमें दे रखी हो और कॉल इन एडवांस भी हमें दे रखी हो इलिस्ट्रेशन नंबर टन देखिए ये कहता है Anand limited went into voluntary liquidation on thirty first March two thousand eighteen his liabilities were as under trade creditor दे रखे हैं one lakh thirty thousand bank और दे रखा है thirty six thousand eight hundred salary of three clerk four four month तीन कलरक की सैलरी है चार महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है at the rate of eight thousand per month per clerk प्रत्येक कलरक को आठ हज़ार रुपये एक तरीके से हमें पर मंथ के हिसाब से पे करने हैं तो तीन कलरों कलरकों की अगर काउंट करें तो कितनी हो गई आठ या चौबीस हज़ार चार महीने की अगर काउंट करें तो टोटल हमारी कितनी बन गई बन जाएगी चौबीस दुनिया अड़तालीस चौबीस या बहत्तर चौबीस सौ के छियानवे हज़ार छियानवे हज़ार रुपये की सैलरी आउटस्टैंडिंग है और सेम इसी तरीके से दो वर्कर की तीन महीने की बेसिस आउटस्टैंडिंग है चार दो आठ आठ या चौबीस हजार रुपये की हमारी बेसिस आउटस्टैंडिंग है उसके बाद कहता है कैपिटल एक लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर हैं एक लाख प्रेफरेंस शेयर हैं दस रुपये का एक है सात रुपये कॉल्ड टोटल अमाउंट हमारी जो रिसीव हो रही है सात रुपये कॉल्ड अप के हिसाब से एक लाख की सात लाख रुपए की अमाउंट काउंट हमारी हो रही है वो हमारी एज इट इज़ उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं सात लाख रुपए उसके बाद एक लाख रुपए इक्विटी शेयर हैं एक लाख इक्विटी शेयर हैं दस रुपए का एक है और इसमें से पाँच रुपये हमें मांग हमने मांगे हैं टोटल अमाउंट हमारी पाँच रुपये के हिसाब से अमाउंट रिसीव होनी चाहिए थी पाँच लाख रुपये लेकिन इसमें से कॉल इन एरियर रहता है हमारा बीस हज़ार रुपये का और टोटल अमाउंट हमें जो रिसीव होती है वो होती है चार लाख अस्सी हज़ार रुपये की उसके बाद कहता है कॉल इन एडवांस और फ्रेंड शेयर के ऊपर कॉल इन एडवांस जो है वो हमारे पास कितने की है साठ हज़ार रुपए की है और इक्विटी शेयर के ऊपर जो कॉल इन एडवांस है वो हमारे पास कितने की है पच्चीस हज़ार रुपए की टोटल पिचासी हज़ार रुपए हमें कॉल इन एडवांस के रिसीव हो रहे हैं उसके बाद कहता है the as release rate eleven lakh ninety four thousand eight hundred and the expenses of liquidation amounting to rate 3000 the preference share have no prior right to as to capital preference share holder को पहले पूंजी प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है यहाँ पे इसने स्पष्ट लिखा है प्रेफरेंस शेयर है holder have no prior right as to capital कि कैपिटल के संबंध में पूंजी के भुगतान के संबंध में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी पहले अधिकार नहीं है प्रियर का मतलब पहले का पहले अधिकार नहीं है prepare liquidator financial statement final statement liquidator की फाइनल स्टेटमेंट हमें तैयार करनी है अब जिस तरीके से कॉल इन एरियर आप लोग डेबिट साइड में दिखाते हो क्या करते हो कॉल इन एरियर आप डेबिट साइड में दिखाते हो कॉल इन एडवांस आप क्रेडिट साइड में शो करोगे नंबर एक बात माइंड में क्लियर कर लीजिए कि कॉल इन एरियर जहां हम रिसीवर के रूप में दिखाते हैं रिसीव हमने की है लिक्विडेटर ने रिसीव की है वहीं कॉल इन एडवांस अगर दे रखी हो तो हम ये मानेंगे कि लिक्विडेटर ने उस कॉल इन एडवांस का भुगतान किया है और वो हमारे कब पे किए जाएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट होगी बचती है तो उसमें से कॉल इन एडवांस पहले पे किया जाएगा इस क्वेश्चन में देखिए हमें एसेस रिलीज होती है ग्यारह लाख चौरानवे हज़ार आठ सौ रुपए की ग्यारह लाख चौरानवे हज़ार आठ सौ रुपए की एसेस हमने दिखा दी और बीस हज़ार रुपए की हमारे पास कॉल इन एरियर थी वो बीस हज़ार रुपए की कॉल इन एरियर हमने दिखा दी कि ये भी हमने रिकवर की है ये भी हमें हमने रिसीव की है लिक्विडेटर ने रिसीव की है उसके बाद एक्सपेंसेस के भुगतान का क्रम मैंने आपको बताया था सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पे रहेंगे रेमोनरेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है कि लिक्विडेटर को कितना रेमोनरेशन दिया जाएगा इस क्वेश्चन में लिक्विडेटर के रेमोनरेशन का कोई जिक्र नहीं किया गया है इसलिए लिक्विडेटर को रेमोनरेशन इस क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा यहाँ पे सीधे लिक्विडेटर के रेमोडेशन के बाद हमारा नेक्स्ट कर्म किसका आता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का आता है तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हमें तीन हज़ार रुपये के भुगतान करने हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस तीन हज़ार रुपये के अब उसके बाद बारी आती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमारे कितने बनते थे यहाँ पे बानवे हज़ार रुपये की तो हमारी सैलरी बन रही थी चौबीस दूनी अड़तालीस चौबीस या एक मिनट आठ या चौबीस और चौबीस सौ के छियानवे सॉरी छियानवे हज़ार रुपये की तो हमारी सैलरी बन रही थी आउटस्टैंडिंग और चार दिया बारह दूनी चौबीस चौबीस हज़ार रुपये का हमारा एक तरीके से वेजिस बन रही आउटस्टैंडिंग लेकिन हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजिस में से मैंने आपको ये बताया था कि मैक्सिमम कितनी अमाउंट हमारी आउटस्टैंडिंग हो सकती है प्रेफरेंशियल क्रेडिट के रूप में हो सकती है बीस हज़ार रुपये सैलरी के मैक्सिमम और बीस हज़ार रुपये हमारे एक तरीके से मैक्सिमम किसके वेजेज के नोट एक्सीड रेट है ट्वेंटी थाउजेंड बीस हज़ार रुपये से ज़्यादा के प्रेफरेंशियल नहीं हो सकते बीस हज़ार रुपये से ज़्यादा के प्रेफरेंशियल नहीं हो सकते प्रत्येक कलरक के हिसाब से प्रत्येक एम्प्लॉय के हिसाब से अगर काउंट करें तो यहाँ पे प्रत्येक हमारे पास एम्प्लॉय कितने हैं तीन एम्प्लॉय कितने हैं तीन तीन एम्प्लॉय की सैलरी प्रत्येक एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पे देखिए कितनी बन रही है आठ या आठ सौ के बत्तीस कितनी बन रही है आठ सौ के बत्तीस हज़ार रुपए की सैलरी बन रही है चार महीने की अगर काउंट करें तो एक इम्प्लॉय की लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती है आउटस्टैंडिंग है एक इम्प्लॉय की बीस हज़ार तो बीस हज़ार के हिसाब से तीन इम्प्लॉय की काउंट करेंगे बीस या साठ हज़ार रुपये हमारी आउटस्टैंडिंग के रूप में कंसिडर की जाएगी बाकी अनसिक्योर्ड करेक्टर के रूप में माने जाएंगे प्रेफरेंशियल करेक्टर केवल और केवल बीस हज़ार रुपये के कंसिडर होंगे <coughs> दूसरी सिचुएशन में वेजिस देखिए चार किया बारह हजार रुपए की बन रही है एक वर्कर की बारह हजार रुपए की बन रही है जो कि बीस हजार रुपए से कम है तो यहाँ पे दोनों वर्कर की बीस हजार रुपए की से कम हमारी रहेगी टोटल चौबीस हजार रुपए की बारह धोनी चौबीस हजार रुपए के हिसाब से इनको पे किए जाएंगे चौबीस हजार रुपए दिए जाएंगे प्रेफरेंशियल <coughs> क्रेडिट के रूप में हमारे पास टोटल जो अमाउंट आएगी वो साठ हज़ार प्लस चौबीस हज़ार चौरासी हज़ार रुपये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आएगी एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए ये कंडीशन है कि एक इम्प्लॉय की सैलरी बारह सैलरी या वेजेज या कोई भी अमाउंट रेंट हो सकता है टैक्सेज हो सकते हैं मैक्सिमम बीस हज़ार रुपये एक एम्प्लॉय के आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं प्रेफरेंशियल समझे जाएंगे एक इम्प्लॉय के बीस हज़ार रुपये प्रेफरेंस समझे जाएंगे बची हुई जो होगी वो नॉन प्रेफरेंस मानी जाएगी तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय की अगर काउंट करें सैलरी में 800 के बत्तीस हज़ार रुपये बन रही है एक एम्प्लॉय की चार महीने की 800 के बत्तीस हज़ार रुपये बन रही है बीस हज़ार रुपये प्रेफरेंशियल मानी जाएगी बारह हज़ार रुपये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के रूप में कंसिडर किए जाएंगे एक इंप्लॉय की अब तीन इंप्लॉय की अगर काउंट करें तो बीस या साठ हज़ार रुपये तो हमारे प्रेफरेंशियल हो गए और बची हुई जो अमाउंट होगी वो सारे की सारी छत्तीस हज़ार रुपये हमारी अनसिक्योर्ड क्रेडिट के रूप में ट्रीट की जाएगी सेम इसी तरीके से वेजेज में वेजेज भी आउटस्टैंडिंग मैक्सिमम बीस हज़ार रुपये एक एम्प्लॉय की मैक्सिमम बीस हज़ार रुपये यहाँ पे एक एम्प्लॉय की बन रही है चार या बारह हज़ार रुपये तो सारे के सारी प्रेफरेंशियल मानी जाएगी चार या बारह हज़ार रुपये बन रहे हैं बीस हज़ार रुपये से कम है एक एम्प्लॉय के वो हमारे सारे के सारे प्रेफरेंशियल माने जाएंगे तो चार या बारह हज़ार एक एम्प्लॉय के दो एम्प्लॉय के अगर काउंट करें तो चौबीस हज़ार तो टोटल अमाउंट प्रेफरेंशियल आ जाएगी साठ हज़ार गुना साठ हज़ार प्लस से चौबीस हज़ार चौरासी हज़ार हमारे प्रेफरेंशियल क्राइटेरिया आ जाएंगे उसके बाद अनसिक्योर्ड क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन में अनसिक्योर्ड क्राइटेरिया कहीं दिए हुए हैं ट्रेड क्राइटेरिया दिए हुए हैं एक लाख छत्तीस हज़ार रुपये के सॉरी एक लाख तीस हज़ार रुपये के ट्रेड क्राइटेरिया दिए हुए हैं प्लस छत्तीस हज़ार आठ सौ का बैंक ओवर ड्राफ्ट है छत्तीस हज़ार आठ सौ का हमारा क्या है बैंक ओवर ड्राफ्ट है टोटल अमाउंट हमारी एक लाख है साठ हज़ार आठ सौ एक लाख सॉरी एक लाख छियासठ हज़ार आठ सौ एक लाख छियासठ हज़ार आठ सौ प्लस छत्तीस हज़ार ये छत्तीस हज़ार हमारे ये सैलरी वाले तो टोटल अमाउंट हमारी कितनी हो जाएगी छत्तीस छत्तीस बहत्तर छत्तीस उन्नीस बहत्तर और तीस दो लाख दो हज़ार आठ सौ टोटल हमारे दो लाख दो हज़ार आठ सौ टोटल अमाउंट अनसिक्योर्ड क्रेडिट के रूप में कंसिडर की जाएगी तीनों अमाउंट मिला के एक लाख तीस हजार ट्रेडरी क्रेडिटर के बैंक और ड्राफ्ट के छत्तीस हजार आठ सौ प्लस छत्तीस हजार रुपये हमारे सैलरी के आउटस्टैंडिंग जो रहते हैं वो तो टोटल अमाउंट हमारी दो लाख दो हजार आठ सौ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के रूप में कंसिडर की जाएगी अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद भी हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है क्योंकि टोटल अमाउंट जो रिसीव हो रही है वो कितनी है ग्यारह और ग्यारह लाख है तिरानवे हज़ार प्लस बीस हज़ार बारह लाख है समथिंग हमारे पास अमाउंट बनेगी बारह लाख चौदह हज़ार आठ सौ अमाउंट बनती है जबकि ये अगर लेस किए जाए तो बहुत कम अमाउंट है हमारी ये है अमाउंट अवेलेबल हमारे पास रहेगी तो उस कंडीशन में जो कॉल इन एडवांस है वो हमें वापस करनी है रिटर्न करनी है प्रेफरेंस शेयर के ऊपर साठ हज़ार रुपये की कॉल इन एडवांस रिटर्न करोगे इक्विटी शेयर के ऊपर पच्चीस हज़ार रुपये की कॉल इन एडवांस रिटर्न करोगे टोटल पिचासी हज़ार रुपये ये रिटर्न किए जाएंगे उसके बाद इसने कहा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी अधिकार नहीं है कैपिटल के संबंध में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी अधिकार नहीं है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वापस प्राप्त करने के संबंध में तो सारे के सारे जो शेयर होंगे वो एक इक्विटी शेयर के रूप में कंसिडर किए जाएंगे कहने का मतलब इक्विटी शेयर के साथ ही उनकी पेमेंट की जाएगी यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर को पूंजी वापस करेंगे एक लाख रुपए की शेयर कैपिटल इनको वापस करेंगे और एक लाख रुपए की शेयर होल्डर को पूंजी वापिस इनको करेंगे अब रही बात है किस रेशियो में भुगतान किया जाएगा रेशियो हमारा क्या रहेगा यहाँ पे हमें अमाउंट अवेलेबल देखनी पड़ेगी कितनी अमाउंट अवेलेबल है यहाँ हमें अमाउंट अवेलेबल देखनी पड़ेगी कितनी अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है भुगतान के क्रम के लिए मैं आपको थोड़ा सा वर्किंग नोट दिखाता हूँ देखिए टोटल अमाउंट हमारे पास थी बारह लाख चौदह हज़ार आठ सौ इसमें से जो अमाउंट हमने भुगतान कर दी वो है तीन लाख चौहत्तर हज़ार आठ सौ टोटल अमाउंट हमारे पास अवेलेबल रहती है आठ लाख चालीस हज़ार अब हमारे पास आठ लाख चालीस हज़ार रुपये की अमाउंट बची टोटल अमाउंट कितनी बची आठ लाख चालीस हज़ार रुपये की अब हमें ये देखना है कि भुगतान किसने ज़्यादा कर रखा है इक्विटी शेयर होल्डर ने ज़्यादा कर रखा है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने ज़्यादा कर रखा है प्रेफरेंस शेयर भी दस रुपये का था इन्होंने सात रुपये चुकाए हैं इक्विटी शेयर भी दस रुपये का था इन्होंने कितने रुपये चुकाए हैं पाँच रुपये के हिसाब से हमारे कार्ड में कहने का मतलब दो रुपये परफरेंस शेयर होल्डर से हमने ज़्यादा मंगवा रखे हैं परफरेंस शेयर होल्डर से दो रुपये ज़्यादा मंगवा रखे हैं तो पहले तो दो रुपये के हिसाब से परफरेंस शेयर होल्डर को भुगतान किया जाएगा दो रुपये के हिसाब से भुगतान करेंगे तो एक लाख में से एक लाख गुणा में दो टोटल अमाउंट हमारी क्या हो जाएगी दो लाख रुपये लेस कर दीजिए जो बची हुई अमाउंट है इसमें से दो लाख लेस करोगे टोटल अमाउंट हमारे पास बचेगी छह लाख चालीस हज़ार अब छह लाख चालीस हज़ार को दोनों तरह के शेयर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों तरह के शेयर हमारे बराबर हो जाते हैं पाँच रुपये कार्ड अप हो जाते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर दो रुपये का भुगतान कर दिया जाए तो दोनों शेयर हमारे पाँच रुपये कार्ड अप हो जाते हैं पाँच रुपये कार्ड अप हो गए टोटल शेयरों की कैटेगरी एक बन गई दो लाख शेयर हमारे पास हैं और अमाउंट अवेलेबल हमारे पास रह जाएगी छः लाख चालीस हज़ार इसको दो से भाग कर दो प्रत्येक शेयर के ऊपर तीन रुपये बीस पैसे वापस लौटा दिए जाएंगे तीन रुपये बीस पैसे के हिसाब से अगर अमाउंट वापस लौटाओगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो टोटल अमाउंट चुकाई गई दो रुपये प्लस तीन रुपये बीस पैसे दो रुपये प्लस तीन रुपये बीस पैसे दो रुपये तो जो एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट मंगवा रखे थे वो और तीन रुपये बीस पैसे इक्विटी शेयर होल्डर के बराबर टोटल अमाउंट पाँच रुपये बीस पैसे के हिसाब से इनको भुगतान करेंगे पाँच लाख बीस हज़ार और इक्विटी शेयर होल्डर को तीन रुपये बीस पैसे के हिसाब से शेयरों की अमाउंट भुगतान की जाएगी तीन लाख बीस हज़ार तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर के संबंध में नेक्स्ट हमारा आता है कॉल इन इक्विटी शेयर किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में किसी शेयर होल्डर से हमें अगर हमने अमाउंट कम मंगवा रखी है तो उस कंडीशन में उस इक्विटी शेयर होल्डर से पैसे मंगवाए जाएंगे एक रजिस्ट्रेशन देखिए ग्यारह की इससे क्लियर हो जाएगा इसमें यह कहता है देखिए बीस हज़ार इक्विटी शेयर हमारे पास हैं दस रुपए का एक है और छह रुपए पेड है बीस हज़ार इक्विटी शेयर हैं दस रुपए हमारे पास है एक शेयर है दस रुपए का सॉरी बीस हज़ार इक्विटी शेयर हैं दस रुपए का एक है और छह रुपए पेडअप है तो उस कंडीशन में यहाँ पे चार रुपए हमारे का डिफरेंस रहता है शेयर दस रुपए का है छह रुपए हमने मंगवाए हैं तो उस कंडीशन में चार रुपये इनसे और मंगवाए जाएंगे चार रुपए और मंगवाए जाएंगे जिस तरीके से कॉलिन एरियर की अमाउंट मंगवाई जाती है सेम उसी तरीके से जो अमाउंट हमने शेयरों के ऊपर मंगवाई वो डेबिट साइड में आप शो करोगे देखिए इस क्वेश्चन में एक लाख बीस हज़ार की अमाउंट हमारी दी हुई है बीस हज़ार शेयरों तो के ऊपर चार रुपए के हिसाब से मंगवाए टोटल अमाउंट हमारी बनती है बीस सौ के अस्सी हज़ार तो अस्सी हज़ार रुपये तो हमारे पास ये आ जाएंगे डेबिट साइड में आप शो करोगे इक्विटी शेयर के ऊपर चार रुपये के हिसाब से मंगवाए अस्सी हज़ार रुपये ये इसमें से अनपेड अमाउंट जितनी भी रहती है वो हमें लेस कर देनी है अनपेड अमाउंट जितनी भी रहती है वो हमें लेस कर देनी है ये कहता है कि this was paid in full with the exception of 500 share इसने साफ साफ लिखा है liquidator made a call of rate four per share on equity share चार रुपये कॉल के मंगवाता है और इस अमाउंट में से 500 शेयर होल्डर पाँच शेयरों के शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने कोई अमाउंट नहीं चुकाई तो पाँच के बीस यहाँ हमारे पास दो हज़ार रुपये की अमाउंट नहीं आएगी 500 शेयरों के ऊपर चार रुपये के हिसाब से नहीं आएंगे दो हज़ार रुपये हमारे पास नहीं आएंगे दो हज़ार रुपये हमें लेस कर देने हैं कॉल इन एरियर के टोटल अमाउंट जो रिसीव होगी वो अठहत्तर हज़ार रुपये की अमाउंट आपको डेबिट साइड में शो करनी है तो ये हमारे क्वेश्चन थे आज के लगभग आपके ये क्वेश्चन हो जाते हैं तेरह तक तेरह तक के क्वेश्चनों में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कॉमेंट बॉक्स में लिखें कमेंट बॉक्स में टाइप करें किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाती हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक यू मेट टुमारो